Disco tak boleh. Yang ada weapon tak boleh. Oh yo. Starter kit dapat apa? Oh dapat baik. Hahaha <laughs> you're dead bitch. Ah! ah I'm dead bitch. Shit <laughs> damn man. Shit damn. Damn! Damn! Fuck you lah. Dead. Dead. Eh dia ada lagi. Dia fight fight lagi. Dia dia dia. Dia dia. Dia dia. Dia dia. Sorry mic kat ada Turun deh, turun deh. tahun ni dia. Dua tahun. wall tu ada lagi Wall kaki tu Surround dia kat wall Aku naik, aku naik Aku naik Macam mana? Dekat wall Wall lain kan? Surround dia, surround dia One more, one more, I think ada one more One more, ada lagi Dia dia dia duduk dia duduk. Ni ni ni besi. Mikey I'm here. Aduh. Sekarang. Sekarang full dead. Kau mana dia? Dua dead, dua dead. Satu dapat. One more dead. Tank, tank, tank, tank, tank. wounded. Seorang dia, seorang dia. Aku balik depo jap. Aduh, aku tak tengok pol. Pol tu. Tunggu dia. Pasti. Tunggu dia. Tunggu Aku pergi seorang PvP Ah, yeah. Aku one-shot dia balik Mati tu Apa tu? Dead Dua dead Ah, satu! mana dia? Kenapa tu? Dia pun cakap Dia dia dia dia dia Okay, mereka lantai Eh, where Dia tukar heli ke Jiro Oh, aku kena, aku tag dua kali dia tak mati Jiro Dia orang tengah kena lead Dia pun jalan tau, weh For this guy there, for guy there Oh, ah, triple kau sudah. Kill one Jangan sampai dia kerap Eh, three more coming, three more coming, three more coming Eh, ah, ni All dead, Mikey, all dead, Mikey Come, come, come, come Uh, yeah, safety full dead. Ah, check him again. He's low, he's low, dia. low. Dead, dead, dead. Okay, one, one dead. Dekat uh, wall kayu. 现在人呢？对对对对对对。哦，你可以逼过。Can I look？不要靠近。对对对。不要靠近，不要靠，不要靠近。你，你你你干你。Help help！多少多少？ Mary here, Mary here. Dia lagi, dia lagi. Dia tu wallow. Wah, lagi dia lah. Mati, mati, mati. Ramai mati, ramai mati, ramai mati. Ramai kan? Bodoh lah. Dah, dah, dah, dah, dah. Dah, dah, dah, dah.